Vítejte u dělo nového videa tu hrajeme po menší době um, ehm, Marvel's Avengers. Minule jsme teda našli toho Jarvisa um, a ještě jsme porazili Abominationa ta, a dneska jdeme dačo zobrať. Teraz jdeme vej dačo máme zobrať, alebo také dačo. Um, toto. A čo? Čo je toto? osm místa se na znak místa Země hledají stopy kosmické energie vytvořené Moničinou. Aha, tak potom někdy ulbím. Dobře, takže toto je Avengers a ideme sem. A tak je len chvíli počkáme. Nazval hrdinu. Lodi, a nemal by som ja mať ešte aj toho... Ako sa volá? Toho... Ako sa volá? OK, Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can Winter find us some footage of what yeah, happened to Cap. Soldier. At least I sure hope so. Neviem. Ale mal by som, a to je i <laughs> I'm giving you access to shield secure no, frequency. it should lead you to the bunker. Hang on. Getting some interference. Je tu také rušení, jak vidím. Udělám. vy, takže musíme to dát drtič to nebo alebo také dačo. Nebude, ľudia, nebude jej zima. Chápem, je to. A u tu mám dačo. Toto je lepšie. Commander Hill, hello. Uh, Radio Doctor. Not to to worry. I will guide you the Dobra, There, it's an aim drop ship. Testament <laughs> wyskoczymy. Oh, what smash aim! That obstruction should be around here somewhere. Keep an eye out. I heard that. bum. Tak A dauert tuto to točes. Oh. Hm, jem se tam kuknout. Aha. A byl jsem, byl jsem sa já. To já jsem vysoký jako Hulk, haha. Ne. Tak. Tak, co mi? Tak, musím se zlečit, aby jsem to coelzinho. Aqui, ó. Ótimo. Dá isso mesmo dole pro neném. Atrás joanas aqui. Ai, ótimo. Toma aí. Toma aí, toma aí. Taca. Ok. Tam má už je, tam už je, jsou dva ja poslední. Kde? Tak, hod zlomnej. Tak, jeden. Už porazil. Není to padačo. Není to nič. Hm, nič to nie je. pozemce ještě na stechu to nič nie Takže som to išiel na nič. Dobre, ideme Hulk, poď. Кто-то со inside that AIM building. If you're curious, there should be an external locking mechanism you can use to open the doors. Right, like a switch or something. You want to look around, Hulk? Not on my microphone. ahead. Can you sneak past them? or not. Aha, tam nič. No, my tak jdem. Toto si zničím. Jo, vy jste se tu jako objavili. Obí dva obidvaja. Tak, jeden je už, metrů. Tak, ještě chvíli. Tak, Pak Patrzcie udział? Tak, metrý. Dobra, idziemy tam. To co się za nici? Nie mam dlaczego, chill. Okej, tutaj odsie. Może na... To ja a i tak, a i tak... Hmm. Tak, zkusím tamhle vyskakač. Tak, jdeme. Hop. A ještě raz skoč. No, teraz. Ještě raz. Tak, o tohle si rýchle. Oh. Miss Khan, the shield security node. I'll need you to get me close to the node so I can disable the disruption. Okay, let's get close to that node thing, Holt. That's on Tak, zomej. Tak. Hej, víte? zomejte. Toto si zasloužíte. Jak jsem ho odpalil? Jak jsem ho odpálil? <laughs> Boom. be sure. I don't like how this is going. Так. Вы же мислите же, меня может поразить? Но мусим бить. Making progress. Keep those aim forces away from the security node, please. Так. To co má ani nevěděl, že po mně jde stejlač. Volhať, tak jsem za tomu vyhl. Tak, zomejte. Aha, tu si další. Ve to je tento, jeho jsem odpalil. Haha. To je tento, jeho jsem tak odpalil, že jít. A mizaj. Cała pomoc. Koniec kapacji. Tak. Chodź, chodź, chodź tam. Tak. Zomej, zomej, zomej. These enemies must be defeated. zombie. Hod, hod. Nie, help pomoc. Dobře, děkujem. Tak, zombie. Tak, urazil jsem ho. To je Hulk. The signal should be coming through now. Loud and clear. The tracker will lead you to the shield bunker. Follow the beats, got it. Dobra, Commander Hill, huh? że musimy nasledować Let's get out of the cold, Hulk. Uh, wait, do you get cold? Data remains inconclusive. Так. tady We're close. Do you see anything? Ah, ah, oh, А тут I think we found it. Nice work. Let's hope that neural ah, uplink is inside. Super. Get you back to yourself in no time, Jarvis. I appreciate the sentiment. It is rather unpleasant existing without instantaneous access to all the information in the known universe. Mm -hmm. Tak. A jdeme. Ah. What does it feel like? Not having an uplink, I mean. Is it like losing your memory? I'm not sure what the human equivalent would be. I suppose it's like being locked out of the library. Oh, like when Ami shuts off the Wi-Fi. Quite. No, смету. Better start looking. uh huh. Done inch. Widać, że mało bi... No, tu. What's happening? I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Hello, Avengers. It's been a while. Nick Fury. If you're hearing this, then the worst has happened. I'm gone. And that means I need you now more than ever. I always knew S.H.I.E.L.D. might fall, so I made sure it could also rise again. These are the SHIELD protocols. SHIELD was built to protect the world. In times like this, when it all seems hopeless, that's when we've got to stand strong. So I need a favor. Deliver these protocols to any remaining sub-director. They'll give S.H.I.E.L.D. what they need to rebuild. Good luck, Avengers. Fury out. Director Fury! Like, Dobré lidi a to jsme pod teda Nick Fury je asi mrtvý. Keď jsem to dobře pochopil. Keď jsem to dobře pochopil, tak ja je mrtvý. Inventory plný. starten we. Jouw zus heel blij. Так. Так, айдеме. Vážně, další aim. A čo tam robil Hulk? লেন্সগুলি তার Пятьдесятка! Так. Так. Další je mrtvý. Dobré udělat, že... Uf, uf pro, pro šetření. No, pro nie, ale chápete, jako jsem na to myslel. Tak, zvětšíme se. Tak. zabil jsem jedného. Nebo je, haudy, ale um, trzeba... Dobre. Zabiłeś moich. No, pojedziemy spi wow. na Speedor Company. Director Fury. Got more than we bargained for, didn't we, Jarvis? You'd better get this back to the Chimera. Charting a course now. Now that the neural uplink has been successfully installed, I can access my full database. Director Hill is reviewing the SHIELD protocols that you also recovered. Feeling better, Jarvis? Everything seems to be in working order. You've no idea how much this means to me. To S.H.I.E.L.D. Thank you, Bruce. You too, Kamala. With this, I can start rebuilding S.H.I.E.L.D. in earnest. If you ever need anything, give me a call. I'm sure we'll be seeing a lot more of each other. Looking forward to it, Director feel like I should salute or something. No, no need for that. Good luck, both of you. Jarvis, you think you can get us Tony? This will take some time, but I should be able to find Mr. Stark. In the meantime, I've uncovered something that might be of interest to Ms. Khan in the harm room. The <laughs> what now? The holographic augmented reality machine. Something the Avengers use for training. Whoa, that sounds awesome. I should warn you, the system may be a little irregular. Is this safe? Only 0.0001% hmm. chance of injury. Uh, okay. Oh, I trust you, I yeah. guess. Proceed to the crew quarters. Okay. The harm room is on the lower floor of the hangar bay. Thanks, Jarvis. má město. Dobré ľudia, toto pre toto video bude všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď hej, dajte like, odber, zvonček a zatiaľ. Čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa.